Mortimer, Mortimer, hijo de puta, cabrón. Que te has chivado, que te chivaste, Mortimer, hijo de puta. Jonathan, cabrón. Eh, eh. Jonathan, cabrón, Mortimer, hijo de puta. ¿Cuánto mierda hay aquí metido, no? Sacarlos, por favor. Mm, la puerta está por ahí, a la izquierda, al ah. fondo, ¿vale? Final de mes, final de mes. Es el día 9 si puto cobras el 10. No eres delincuente por fumarte 20 y quedarte retrasado con una cami que pone fuck police. Fuck police. Te puto veo verde men. Tengo que mudarme, me echan de aquí Los seis meses de agua estás que los ven Goddamn, jeringa criajo es Mojtajo dios enón, vulgar ser Te me estás quedando monger por el internet y mugretete, mierda de luxe tronco Quédate con el puto IKJ Morris West El abogado del padre del diablo Mortimer La puto lío parda Si salgo no me lo llevo por vago ¿Qué pasaría si hablo? Mortimer no me rula la mente, yo soy así de serie, vengo con Marimar, no me hace falta droga para estar, pero dame para ver, puta que bien. ¡Vamos, loco! ¡Subidón! ¡Subidón! ¡Subidón! ¡Vamos, loco! La puta esta es mía, mía, la cama chirría. Fumo pitillito, puta vida. Nano, me cago en San Dios. vino Don Simón. Puta cagalera, tu patrón Me comes todo el huevo si vas de capo. Eres un jodido espejo el más tollaco. Hotel Suárez no es Río Tinto en un ataúd Yo soy el engominado enajenado ¿Eh? O ¿Eh? encantado ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Cecilio G Julia Muñoz Copy Rapper del mes Copy Red de Reds White Pack, te craqueo el booty Copy Focas sin acetos en el punto home. Are Alan Stone Fans no, I see you before in a roulette pro El MC Lee, el Chiri Vega me come la polla Viste y vida, cerda Y el super nafa trasto en la polla Soy el presidente boy Gilipollas Ja ja ja ja ja, el DF is back Más grave, y más fat, más serio, real Ja ja ja ja ja, el DF is back más serio real, el jeringa is back. Ja ja ja ja ja, me comes toda la polla. Ja ja ja ja ja, venga primo, a tomar por culo. El jeringa, primo, píllalo, tronco. Deja la movida, son las 7 de la mañana, tronco. Mm, y, fumando West, tío. Esa es la movida, tronco, píllalo, píllalo. Me cago en toda vuestra puta vida, hijos de puta. Me cago en toda vuestra estampa. A tomar por culo, venga, hasta luego. 16 toma.